na batata esika na bapasi te oza mokolo oza mama wana bakoka so kolisi moninga afingi bino te asali bino eloko te apesi conseil gratuit ben oui so oyebi kelika mwana eza ya yo te esop yo olingaka te garçon te osala mabo basalaka te ekosono pourkoi otya mikro mpo bato bame bakata ondi kofinga makalunga ondi kofinga obde oh, letisa mwamba epargne toi babeti bino bazwa mikro na bino bonda koloba n'importe quoi te bozalaka mpe quand même bato nzambe mpe esalaka Pona president Delmo Putches kosekete na yo te oza artiste comédien oza talentueux mosala oyo mao na poto ezala mwasi apengisa yo ezala oyiba eza mpona mosala na yo nde baviere abengisaka na poto omona biloko boyoko bobomanaka nayebisa bino ngai bafinga esila awa mpasi baoni bitodi basoko solo na mona ata moto moko te moto afandaki mpona defendre esila oyo fana na osala Oh, nalobi ya nalobi boye nonononononono bakopusa bino lokola bana mike toyebi nini bosala bino moko bakomanipule bino te opinion na moto olongo eza yo moto akotinda na makasi ta ya gabi osalaka mabe oza ya mabe na Voilà, merci beaucoup euh, balobi ba bonne nyonso tout ya Bibiche Muswamba. Oh wapi bolingaka biso ndenge toyaka babi trois équipes oyo nde tozalaka euh, Vivette Mayamba et Flore Makinise et moi aussi Bianca Zanga autrement dit Babisalu. Na yo pesa vraiment bino euh, ba ba ba Ba news ba informations epai wapi ba informations ezali vraiment toyaka toujours kaka kosala news bino moko boza mieux place bokolanda ba news na biso donc boyoka à propos ya ba ba dure oyo eleki epa ya Gaby et puis maman na biso Jolie Kalunga et puis na ya Nicole Ebakata vraiment bino moko boza mieux place boyoki par rapport ya la duchesse alobi Alobi rien que la verite afingi mutu te atongi mutu te donc oyo amoni esali ye pasi vraiment aluka mokili na ye ye moko nde mutu akoyeba vraiment na merci beaucoup na b'abonne na biso nionso oyo balingaka vraiment Bibichou Musuamba ndeti Odette Lesa maman na Lesiline tonton Mimi Alpha babi tonton Blaise Mawolo papa na Blera babi Djana Banaka ya motema Rodrick Bangala Mifi Lesa balobi Nadine Kialuta Joceline Kialuta balobi Jenny Luema Aquarium Kilo ya mboka Nene Nzimbila Bresilien Doris Mwamba Nicky Soka La Patrona et pourquoi pas balobi Rosie Mbuyi donc Eliane Kazimoto boza vraiment ebele. Merci à notre cameraman merci na batu nionso tout balingaka en tout cas equipe de trois oyo ba bisalu oyo misatu en tout cas nous aussi on vous aime beaucoup par rapport au Papa ba actualite biso toyaka pamba te biso oyaka ka pona musala apart musala eloko mususu eza te merci comme ça la elage maître abina fili mon papa mon dadi na bengaka ba kombo nionso tout merci pour tout merci ya kala badio merci Nathalie loko feu rouge Nathalie Kalonji oh ma championne de Paris Elise et Popi je vous salue aujourd'hui bana mboka bana mokili mobimba news eyaka moko ezo circuler partout Kotala chec na franck stemay ayambaki moko ya ba artiste de comedie na kombo ya la duchesse oyo boyebi ye mwana mboka asala ba boki asala ba theatre asala theatre asalaka pe theatre oyo batu ebele lelo baza ba copie na ye bao sala musala pe kitoko ka nde asalaka alekaki lobi na emission ya franck stemay donc azalaki pour mutu te atangi pe kombo ya mutu te mais alobaki ata a generalisaki donc alobaki bango nioso tout Maboke echange bango na bango kolingana bazolingana bango na bango donc bosoto ekomi kosalama mingi ebakisami lisusu nde kobakisama par rapport ya liboso ndenge ezalaki nde ba sœur na biso monaki ya Gabi Tumba Tumba ma Kalunga baye kosala droit de réponse en tout cas ba dénigrer vraiment ma la duchesse batiaki na ba niveau moko boye loka flo makinisi ya bino asala musala pona kosepelisa bino aba koleka yango te boyebi biso toyaka pona ba news Eeh kaka pamba te biso toyebi seke likambo eza seke makambo eza pena na ndenge na ndenge ya blague te hein merci ya mame sila en tout cas ba bon sejour na bino na mboka esika bozali avec bella ah maman bella bella na bianca zanga artiste commedien boye toi pe na fivette mayamba FM bisalu toko solola merci beaucoup na ba bakoko nioso tout oyo bo sa bo continuer toujours ko s'abonner na ba chaine na biso esala biso plaisir to se soutenir donc wana na Trop na nga ah avec Bianca nga abengaka ye ma fille et ce le pourquoi donc j'ai envie de lui dire bonjour bonjour Bianca. Bonjour mamy hein baby flore maquiniste bonjour à toi. Et merci beaucoup Bianca Zanga, j'espère oyeba news oyo ezali awa lelo, tozosola ka likambo wana, to devier te. Mais ba tokota yango tokopesa na ba mbote, tosola na mwa mukie, euh, Fillette Mayamba, bonjour, boni sante. Ouais, bonjour Flore Makinis. Ya papa autrement dit les bisalu euh, donc euh, nous toujours ensemble bana mam's silanga na micro na nga kuna micro na ye nzambe ya toza lelo wa oui ça va par la grâce de Dieu et merci beaucoup Fifette Mayamba boni ba faire boni santé santé kutu koloba te pona mona on est d'accord santé père père de ta kanza mba batela euh, na moment difficile ma on est toujours en vie euh, moi mukipe ya komona matembe mo madesu mwa mayi mwa bana pe donc mwa famille ce que nzambe akotia loboko kimia ezala ngolu ya tata. Oui merci beaucoup wana biso tosala yango boye c'est la famille donc awa mutu akofuta mutu aya te po eza famille soki nga pe nala posa ya fivette akoya nala posa ya bianca akoya nala posa ya malika la rwakandaise mura de la presse grace temo la star donc nous sommes la Calonge nous sommes la donc carmen odia la fille ya papa nous sommes la. Totana kaka bianca yo oza moko ba artiste comedien toza awa toza kosala analyse oyo mutu na mutu aza na droit ya kopesa opinion na ye par rapport ya makambo ezoleka mike la duchesse lobi asalaki emission toke tout droit mbala moko asalaki emission epai ya frank stemay a deploraki par rapport ya ba comportement ya ba artiste comedien bango ba artiste decor decor de gros bisous à toi namoni decor decor Commedien pe mususu ye yo toza kaka na musala boulot boulot jack azanga komona ba propos oyo la duchesse alobaki na emission ya franck stemay ya gaby ma kalunga les autres n'ont pas aime balingaki ba tumbaki tango tolo bako tumba yaki na tumba tumba ya eke ezongi ekomaki meme kosala ba comparaison ya ba artistes na biso tolingaka mingi ba marcus le killer ya mike la duchesse ya ba bikufiki la merveille mais ya duchesse alobaki kaka verite Verite ya richesse nde eboti problème nioso wana bianca azanga taki artiste et comedien ma mbola richesse alobaki akosaki to alobaki verite donc tosolola eza verite tosolola. Voilà merci d'abord flore pona parole epuis ngai d'abord naza ko deplorer na comportement ya ba Ba yaya na biso ya basi. Komona reaction ya ya Mike la duchesse alobaki te ke po akitisa batu non va meme ngai eh agissement na ngai ezalaki te Mike a gaffe Mike asali mabe mais tangu na vandi ngai moko na vandi na vandi na vandi na comprendre na ye pa FM atalisi ngai bite bianca Yo comprendre yango mal alobeli yango boye alobeli yango boye alobeli yango boye oui ozo mona Mike afingi mutu te Mike atikali kotanga kombo ya mutu ya comedien te ya comedienne te Mike dit rien que la verite ozo mona soki tolandeli beaucoup plus makambo Mike alobi eza ya solo ba comediens bazo kufa ebele par rapport Bakufa ebele par rapport nini ekobo ekoti trop donc toza susu tozo zwa susu temps ya prière te contre vous basi na mibali beaucoup plus toza susu na temps kozwa temps ya prière te ozo mona lelo tozo mona theatre ekomi na donc generation eyebana lisusu te omona nga pe nde naza pe boye nako betela nga na papa masumu te. Eeh sikoyo ya bosolo na zui problème po mutakala papa masumu eza tabou na ko mona ngo te lokola nao bima na papa na ngai ozo mona sikoyo generation baye generation ya ba president Mike laduchesse te et plutot ba leki na bango baye sima bazo kipe te ozo mona soki toyebi te bando landela vraiment to bando tanga ba kombo na bango moko moko po tozo banga la police to banga po bango baza makasi ba funda batu soki ba yebi na biso ke eeh la police ezala te Flore to banda otanga bango moko moko baza ebele ozo mona Mike alo alobi makambo ya lokuta te la duchesse dit seulement rien que la verite a manche mote afingi ni Gabrielle afingi ni ebakata ni maman kalunga ni nani ni nani ni nani afingi bango te et puis ba oyo bazui ya kosala droit de reponse ce que pique bango ce ça. Merci beaucoup biaka azanga mingi mingi tokosota na po oza pe artiste et comedien po ko pe omona ngo mabe mais lokola omona oza nango mabe te seke la chisa avait raison et puis euh, mais euh, Vivette Mayamba j'espère oyebi déjà actualité au news oyo mais balobi makambo eleki ola chisa loye et puis Oyo alobi wana ya ko diminuer la richesse ko matisa ba masta ko kotisa ba polemique ya Gaby alingaka ko se se faire voir trop alingaka kobima trop le devant balobaka bongo na français non? Yango wana eh alingaka trop ko bima le devant donc alingaka kozala que ye nde aza likolo a plafond mais pour moi euh eza pena mawa parce que muninga oyo a passe message atangi kombo ya mutu te ayoki pasi na bino oyebi que biso tokufaka te. Ba musiciens meme congolais na biso bakufa lokola bato ya theatre te. Na annee moko bakufa natu quatre cinq. Eya poa nini? Eloko moko te ya kopesa esengo tokufa tolata ba uniforme toteka neti ya Gaby na ba tanga ateka ba uniforme ye moteki atanga papa ya Sila ye moteki ya Maman Choco ye pe kaka moteki mutu akopa ba uniforme na age ya Gaby lors abandi theatre elle a jouement quelque chose azo talela te epa ba Ngwawukuna balinga azala ba zena bango wana guerre na poto mona bavanda Ba desi boloba la desi boloba ba loba Willy mambu ba ninga naye poso ba banda epoque moko na ye bango nionso nde baza wana bana ba position ba stable na mabala ya Gaby otalaka te ke oza dejà mukolo kotala teinture na tshoko te na ba tatouage te na ba piercing te oza mukolo oza maman wana ba grand kasi okolisi muninga afingi bino te asali bino eloko te apesi conseil gratuit mais oui Soki oyebi que likambo wana eza ya yo te, soit pourquoi yo olingaka jeune garçon te? Osala maman oyo basalaka te et concernant pourquoi otia micro po batu maman ebakata obandi kofinga, maman kalunga obandi kofinga oh pte letisa mwamba epargne toi na ba betises longwa na betises ya makambo ya gaby yo oza fille oza exemplaire olobaka nao français kitoko. Oza fille moko oza intelligente makasi na nde nayebeli yo epoque to na ba betise mutu na moto aza identite na kati ya monde ya theatre ebele naza boye ba titi basila kala mayi ekufela mbwa moto amela ngo kaka mopaya po soki omoni likambo mosusu eza likambo ya koloba te okangi kaka munoko soki pe aza decide asengi pardon po omoni ke na nde reputation ne parce que aza responsable aboyi na ye asambwa po apesa ayokaki mawa apesi lokola conseil po eza pe bongo ye moko pe amitie na kati amilongoli te amilongoli te pourquoi bino bozua micro na bino Banda koloba ne porte quoi te bozalaka pe quand meme batu mutu na bino pe esalaka akosi na eloko moko te eza meme na monde ya musique eexistaka meme partout tolingaka kaka place ya orchestre na ba bureau na nini eza monde eza normal ça arrive ya partout ata na ba eglise eza partout lelo moninga apesi bino message ekomi ya kofinga moninga oyo ye afingi bino te songa bino tanga kombo mibali balalaka bino bana mike bokangisa nga ti yo nioso yo obima na intelli natanga na kombo ya lokuta te toboya nde parce que bino bokangisa biso soki eza beleki ezobeta tokolongo mpena verité mpena verité verité oza 50 olala na mwa 20 oza lokuta oza soki olala na mwa 30 eza lokuta bakisa to bilamba beta bino na babalabala te omoni nde esui bino mpo bochanger mais pour moi tant que sere Pona president marc richess ko s'inquieter na yo te oza artiste comedien oza talentueux musala na yo emema yo na poto ezala muasi abengisa yo ezala oyiba eza pona musala na yo nde ba vieux babengisa yo na poto somo omoni ba biloko ya boye yango bo bomanaka na yebisaka bino ngai ba finga esila awa pasi fally bitodi ba soko solo na moni ata mukolo moko te mutu avandaki pona ko defendre esila oyo fally na yo asala mais ta betise ta buzoba nde ba sangani eh pona nini bosalaka yango yango esali bino pasi Boyebi ke bolinga bana mike bolinga na bino na bino bobale bana kasi basi kasi na babe mitakala na bino nde ezala babetaka bino yango eswi bino muninga aza na pasi ayoki mawa abike tosambela trop distance ekoti trop na monde ya théâtre bino biko lingana eza normal eko bisinga pesa soba ninga ngeke simba te te biaka boye te eko sala maison musala ko sala boye te eza loze loko eza logique ya normal Ya Gaby tika biloko oyo osalaka ozala guerrière te omoni maman oyo luka nzambe osambela soki ata Jehovah aza suka ti ata likolo ata eza ata lokola Sarah suka ngonga azo miracle na ye po oyo bo sala oyo yo ebele bo tula nongo azua bino. Mais tomonaka pe awa serie moko excusez nga fivette mayamba euh ezalaki que ba rumeurs etambolaki que muana naye mobali abimaka na diana mais ya gaby alekaka afingaka soki ayebi que azalaki artiste et comedien alingaki abomba diana alingaki alukela ndenge akolisi bake kosola yango ayaki nango na youtube pourquoi parce que asepelaki na ngote bien kazanga afinga diana mabe ba ko dire moi na moi ah, omoni eloko wana ah. ya gabi avant ça no réaction asali angaka azongisa rétroviseur na ye angaka tala ah non makambo ya geyton ayaka nango na tv ntango nde nalobela bo oyo oh, ladichesse alobi eza lokola ladichesse asungi biso toyeba ke badefo na biso boye mpo amilongoli te Ami generaliser bango nioto ami tie biso nionso na ba leki na bango bana na bango toye lelo atie biso nionso si ah mzee mamba oloba te batika kokosa biso ozo mona bako tombokela yango tomonaka na ba tournage mususu oke tournage ba sœur na biso wana kaka akangi mua mwana moko ya mukie ako sombele masanga ndenge alingi eh yo flore yako simba kaka bouteille ya masanga oyo sœur wana asimbi Omona te eh apon na suka film ayebisi ya bio azui contact ya bwaki ele omema ka ti toke tika nga na ndaku apres avoir mwana mobali ameli masanga yo omeli masanga yaloka batie ntaba na pondu ti na ndaku ba oke sa nini ba maman ya biso wana batika makambu wana po tozo banga kaka la police bawuta ko bebana dernierement na tournage awa maman na biso nani oyo na maman na biso nani oyo ba welaki mwana wana na mukie. Ozo mona? Tala, eza likambo moko boye, toko tanga biso ba kombo na bango te, toko tanga te po eza TV. Mais le problème c'est quoi? Eeh, le problème c'est quoi? Ngai pe na mi teyami par rapport nanu nde bao mona biso toza na succès te. Eeh, na mi teyami par rapport tango ngai pe nako koma lokola bango. Naza deja na mutu na nga na mitia ke faut naza na respect moko boye ya corps na nga moko. Nga na ko permettre te mutu lokola soit disant eh mutu lokola eh supposons mutu lokola president Fasho Kalombo to eh vieux na biso Caleb president na biso eh nani nani oyo eh papa na biso eh Poudre de chasse nako permettre yango te naye monde ya theatre na banda obima na ba papa wana nasilisi yango et puis nakiti lisusu na generation ya ba president na biso ada ba nani ba president na biso neti ba massor brimbo na banda okita na bango na banda obima na bango eza respect te. Ndeko na biso ya muasi oyo babengaka soki nani oyo na nani oyo. Nani nani wana aza kaka verite verite. Kombo te yaya. Ah tobanga. Totanga kombo te po tobanga la police. Kanisa te la police. Soki eza la soki soki likambo ya la police eza te batu ya poto bakotia mbongo na bango en jeu. La police pe te bango ba tumbaka batu. Toloba te soki bango bakoloba que tokangisana te boya. Bianca yo sikoyo batu ya poto baza d'accord ba bike no bianca toza na sima no soki ba kangi yo toko tia mbongo en jeu tanga bango ya baza tala ebele oyo nga na yebi baza ebele mais biloko wana pona nini belvue aza munoko asali yango te mam's asali yango te pourquoi po bango bazalaki na munoko ya koloba te mais tangu ba analyse yango ba tali ba bi non liwa ekoti trop na ba comediens depuis tobandi ba musiciens combien oyo tomoni ba kufi Yaya tozala batu ata na coulisse ata na chronique na biso ata na ata na ba journaliste na biso na ba journaliste pe ba pede bazali est ce que biso awa tango ba to kanga ndeko na biso mobali rod blaise awa muta ba mutakalise ye ndenge aopia sima na ye awa yo moni biso toleki na tele po to encourage yango tozali ko bimisa to condamne ye mais Directement maman toye tolobi que non Rodriguez oyokisi biso soni par rapport ya reaction osali oza mwana mobali bakoki olala na fwengi te ozo mona na theatre ba comedien baye ebele oyo ya ba lezibene oyo ya ba pede to banda otanga bango ekotisi insanite makasi ebebisi ozo mona esilisi kilo ya theatre esilisi gout ya theatre na biso batika Mike la duchesse avanda kimia la duchesse afingi mutu te. Oyo nioto amoni que la duchesse a blessure ye ngai naza contre nde Mike la duchesse asengi pardon oui moi je suis contre vraiment contre abangeli bango nini ebele ba osilika po abangeli bango nini opinion ça jamais au grand jamais tala maman kalunga ndenge alingi atia confusion entre Mike la duchesse Brifu la merveille euh, euh ma soeur Brimbo ozomona Toto komona d'ornement a masta obuyi mona la richesse baza bien baza bon terme ata ndenge la richesse alobi bongo eke pique mastor te po mastor soki atali na calendrier na ye alia ne moto ya theatre te soki sikoyo la richesse alobi bongo esali ye nini esali eloko te amoni ke na peut etre ngai misusu nga kuna nalingi natia mutu mais nde mwana mayi na nga alobeli nga nazo na garde bande ya mabe eza wapi Ah, Flore, batika tout au bas. Oui, merci beaucoup euh, Bianca Zanga. Toi, tout ça kaka na actualité parce que yango neza news ya fete zo yo, to to zo yo kate. Mm. Mais to mona ka fete mayamba lelo ata biso ba journaliste, ba artiste mo kisa ba ko ba ko kela biso zuwa, artiste comédien. oke na tournage ya président mo babengisaki yo mais so okuti bango wana donc bakotya yo mal à l'aise ya que mal oza mwasi ya mutu te oza eloko te na vie ya mutu wana soko nga naza invité na yebekisa oso nasepelaka na mutu wana tosololaka nga na ye bien eke naye koassiste ye na makambo na ye soko osalela nga zuwa pourquoi ata bosololaka mono abe tokaka ofimba na makasi eyasi ke mpo ya nini ba na intérêt quelconque nde baza wana babima na mibali libate balinganaka bango na bango si omoni président mike lechisa alobi eloko wana parce que yango amoni ezali po mua nga na contre eh president osengela pardon nini basengaka kaka nzambe ya likolo pardon parce que ye nde aza juste fidèle oyo olobi oyo omoni que esui afingi yo tu t'en fous de aki donc totala kutu te kobanga bango te po mutu acreo aza nzambe mutu apesi pema nzambe ok kasi tolokela na musika ata ba denigre yo c'est normal verite esuaka eblessaka nzambe esungaka batu. Olobi oyo o remarque parce que bozo kufa trop chaque annee ba comedien ba kufaka chaque annee ba comedien ba kufa musala eza masu bien te ba gaga bayela batu okala gaga moko aza film wana mutu afa dobo ata cinq fois six fois donc bolingo entre bino na bino toboyi na biso te mais faut ezala na ndenge ya système Tout ça, on prend moi comme grave no finga muninga, on va critiquer muninga, on on sait que on on sait que master, on on comparer, on comparer comment, on comparer Chez to loba nini? Oh Cedole nalobi ya nalobi boye nonono nononononono bako pusa bino lokola bana mike te boyebi nini bozo sala bino moko bako manipule bino te opinion na mutu aloba ngo eza yo mutu ako tinda na makasi ta ya gaby osalaka mabe oza ya mabe na kati ya baleki oyo mukolo ya mua muke te okoli makasi kotin omoni nene na bino ndenge otinda nene afingaka batu nene nene nene akoka makambo ya youtube te ata yo moko okoka ndenge okoka oloba youtube eza theatre ya deux choses differentes. Omoni monde oyo eza ba kolo nango o comprendre soki oza na chaine sala musala bien pona chaine nayo etalama omoni batu ba moba yo parce que oza mutu opelisaka ka moto oboma moto te omoni likambo oyo soki eza bolingo boko bengana bino na bino entre reunion bosangani te duchesse omoni likambo soki oloba na TV te pona boye pona boye pona boye oyo soki tosepeli nango te mais ba agitation ya boye tein c'est pas l'amour. Role ya ya en amoureux obike ba tika ba koma lom basi na mibali confirme hein eh vieux na nga decor makambo na oloba ayebi yango ba koma vraiment nde eza vodon ba koma bolingo jusqu'à present donc sentir que comme ezali kaka ya role mais ekomi ya solo ndeko na biso ya mwasi bao lia ye epa deux personnes pe bana mikie oyo ba ye kaka lobi lobi na na nini awa omona ba vieux na nga ba Adefo bakoki sala biloko wana te aye na succès na monde ya art atala ka succès na yango amoni nzambe a controler ye kaka etoile ya bana baninga wana art nalinga loba nde parce que aza kaka oyo muke ya kati oyo oza na ngo oye pa sala nini apela sikoyo ba garçon na biso baza na nini oyo na maturite te ba comprendre te comment mère oyo asali succès asali succès nga na ye na nga kaka lobi lobi po na gerer succès na nga mère oyo Azo tingama nga makasi boye mère oyo alingi nini bien moma garçon ko comprendre ngo te que mère oyo carrière naye ekende a na suka soki na beti mère oyo biloko omona ngo te que ata kutu nga ata borne nga pe ekoki ko lemba te nga ma na papa masumu na longoli bilamba papa masumu amati nga azo niata nga to president elombe to ba president mususu ya mikolo mususu contre vous yaya Voir meme ata ba president na pe bazo liaka bana wana mike mike wana ba papa na biso donc eza eloko moko boye ndenge eza bongo na pesaka papa na biso de la foi parce que tango pasteur de la foi alobaka ngo pourquoi pas bango balekaka basala ngo ba contradictaction basala bayaka jamais ko contredire pasteur de la foi te parce que alobaka chose vraie ozo mona pasteur de la foi tango alobaka apesaki nini awa revelation ebimaki abi Na nebo na nebo ba comedien bazo kufa pona nini ba comedien to tambola malonga te si chose vrai pe esalamaki to moni pe ke ba comedien mutu boye akufi mutu boye akufi mutu ndenge alobaki esalami pe sikoyo tango Mike la duchesse azali kaka po aza la duchesse nde yango bako leka ba tumba tumba ye non fallait pas fallait a garde silence aleka yango na television te po asambuisi bango asambuisi bango te apesi conseil yaya. Excuse. Na ye moko pe aza dedans. Ye moko la duchesse aza na kati. Abi soki tozo marche bien te parce que to kotisi ekobo mingi na theatre te eh tozo kipe lisusu te maman ya boye alingi abima kaka na mwana 23 ans garçon ya 23 ans alingi abima kaka na maman 65 ans ozo mona sikoyo akosi place nini? Tala nga na etikali kaka muke na loba na nga soki bako kanga nga ba kanga nga na ndimi na nga. Oui merci beaucoup bowuti tournage boye bowuti tour oui merci Mitterrand bowuti tournage boye omona bango na bango ya mituka mona bu asali asimbi nzela akitiaki donc pite moko boye po etikala kozala te Fivette Mayamba. Ba fille ya masanga bo forte ba perdre pe elikia na espoir mais na kati ya Nzambe soki oza mwana Nzambe o perdre elikia jamais parce que na 100 ans pe Sarah Zoaze mabota Isaac eya bongo te ba sœur donc mutu a perdre elikia te. Kaka mutu soki azoloba bino makambo oyo echoque bino bo kozwa kutu nde conscience moko na moko ake na coin atali ah eloko oyo frère alobi eza nga faut na changer eloko oyo ndeko alobi nga faut na changer mayamba totala sœur na biso Lea abota na batisa ti na makambo oyo babota Lea yaya. Secret nini ozobimisa? Est-ce que Eza deya- normal, secret Eza ya nini? solo, Lea abota na Batista. Secret nini? Mais au grand jamais omona Lea na ba dix role ya duchesse alobi omona Lea pa le mariage qu'il a- elle est au mariage. Abota mwana abota na ye, oza tembe nde, oye lokuta. Awa na mwana na biso ya mwasi Lea Awa mwana abota na abota Batista te. na president Batista mais mokolo moko tomona Lea, Soraya mais mokolo moko tomona que eh, eh, nani omona Lea ndenge la duchesse alobi bongo lea pe asalela yango eh la duchesse akosi te alobi makambo eza kaka makambo ya baza ebele baza ebele ba comedien baza ebele omona ba carine ya mado baza pe na ba nani ti eh tika biso tofanda mabe nde kotanga ba kombo tobanga la police akokangisa baza ebele mère na biso na mère na biso oh bazali la comedien ti ya ya siko mama mama siko pe pe osana ba wela pe papa nani pe na nani c'est ma bikomba nani Alingaka amema la duchesse ndenge amemi te alingaka amonisa la duchesse ngai la duchesse tangela ngai mobali nini amona muke ya theatre alala ngai ozo mona akoya na ngo kofinga po ayebi nini ke eza ya solo. Mais alobi bongo loba nzambe amona. Nalobaka biso ba youtubes biso ba chroniqueuses tolingaka miko atake kaka bato ya maboke c'est comme tolingaka kozala ba conquerante na bango c'est comme si donc tolingaka maman basalaka te kaka biso leka to reglaka bango pourquoi? Bien kasa nga naza prophète meme baza chroniquer donc balandaka biso na ba chaines parce que que biso mosala tosalaka yango tosalaka mosala toujours biso moko kuna kaka bati aya gaby azo tourner theatre koto donc eza pena ndenge eza pena deux choses differentes entre biso na bango message na biso ezalaka trop capite na bato batala yango maman rapide eye toke tosala yango mpo toyina bango meme biso tobalaka ndola biso toyina bango par rapport à quoi biso toza bana mboka totiaka moto na moto na nzela na ye omona parce que monde na biso ya theatre eza monde moko na ndenge bato bakoma bakoma kende na yango ekoma ebongo babilo moko ekoma na soni Lelo omoni muninga mobali alobi bongo abimisi verite na motema bongo tse eza eloko evandaka kati na ye bapesi nga kaka mawa parce que bakomi bafingi ye eeh tala nzambe alimbisa bino soki bosala yango bozui botika pona nga nayebi ke ndenge ezalaki bino ba biloko ya bana ya mike ya batu botika ko maudire bana ya batu ba mikolo biso baza ba marie bakoki balala pe na bana mike baza marie ohh. aza femme marie kafulu kuta ya eh. alliance ya monene alongoli alliance ya matie na saki oh. na mwana bata mokie tiliko ya mituka eh. kozwa contact kosimbisa mwana bata mokie simbelanga contact nazwa na suka ya tournage la richesse akosi te chaque tournage bamemanaka bamemanaka akoti na motuka comédien oyo naokita na victoire Destination e changer. Baza ebele to mona, baza ebele to. Baza na ba guerre d'esprit. Ah oui, si. ba guerre d'esprit. Yango moni ba yokanaka te, haine eza trop. Yaya mukolo alinga discuter na mwana na mukolo. Mwana bata muke princesse aye lobi lobi awa. Omona lobi combien de yaya na ba nyongela ke. Ozo mona combien de yaya na ba niongi na ke mwana batu ya muke davina asali ne aluki base na ye na na nani na dacosta bango tout ba sambuisi mwana batu oeeh eh nzoka davina batu aluki na ye base po amona ke ah davina mutu ya batu akomi osila na cree mua eloko na nga moko a pose na dacosta nini boye nini boye ozo mona eh nga pe nako yokana na nga pe na mutu na nga mona bien ah te nde eza bongo ah ya decor to yokana pe to sala eloko moko boye Epesa nga pe petit Nobel eh tosala ka lokola eloko moko Vivette Mayembe akokanga biso na hotel eza pe emission biso toluka sikoyo yo osalela yango emission olukeli yango misisa Ba mizana mitema mabe nionso na kati bazo finga penza na motema ya solo eh. Mais c'est ben c'est oui hein bo comprendre comme ça là ba bi tozali na news kaka lelo moko actualite oyo vraiment Mac la duchesse afingami batu ba critiquer ba doit ba minimiser grand Na artiste mawa. et comedien esali biso mawa yango ba omoni oyo yaka coop na biso biso tosalaka kaka musala Kaka moko. toyaka kaka na ba opinion eya boyaka na ba makambu na bino boyaka yango na youtube Biso toyaka pe ka YouTube peza musala na biso sisi ya yango pe ka na YouTube. Toboyi yo eh Flore Makinis ayambaki batu ba finga nga. Ka tovandi boye to fingi mutu? On a insulte personne on a fait juste que le travail donc tosali ka musala na biso oyo toyebeli en tout cas esala pasi mingi tomeka ko changer tango nga naye na conseil moko boye to tambola bien te na tie en general elingi eloba te ke lokola na lobaki ye po na fingi non nga mo pe na mitie et puis la duchesse aza engage abe na ba occupation na ye mais tango amitie na kati Est ce que atalaki te que aza engagé quelque part po bolobakisa bino soni po bino boza na ba engagement na bino aye mpona koyokisa bino soni non alobi kaka mama oyo ezali pasteur aboyi abi mama kalunga akokoti ye na ranki na ndeko ne te baza bien na ndeko na ye ndeko na afingi ye te abi alingi ne alingi ne vraiment te abi abona ye mpo badiru wana econcerne vraiment ye te ndeko na alobi apesi conseil par rapport mso alingaki na libebi Tango ayoki concert ya ndeko n'a bi te tika n'a zonga abi abonne ma ba dire donc abona ye vraiment ba polemique wana alingi naye yango te. Merci beaucoup Bianca Azanga aza moko ya actrice comedienne ya Mastor Brimbo merci president Mastor pona musala osalaka kitoko pede nada nga nalingaka ngo merci ya Brifi losako babi lokila lokonda fala pekato aah Brifi la merveille ba artiste comedienne ya biso nionso tolingaka bino bosala musala kitoko. Tolingi ba polemique te. Soki Mike la Richesse ayaki parce que amonaki trop c'est trop trop c'est trop monde ya maboke ebebi kokufa eza mingi bazoyeba te où allons nous eza na ba engage ebele baza wana mais bosambama na ndenge ya bosoni bondumbe bokomi lokola ba soso okouta tournage bakoti yo na mutuka bakobima longa kata mutuka okotala bebe mwasi munene sima munene bassin munene makolo minene na repetition osa lokola mutu moko oza mosantu nzoka obimaka na mwana batu ntango omona ye mona copine moko ya mokie okomi osala bazuwa na ye na ngai na tournage ya president moko abengisaki ngai ale okomi osalela ngai zuwa likolo na yango na ya youtube osisa yango Juliette Mayamba nous sommes arrivés à la fin de notre émission vraiment nika vérité na yebi te conseil pour nga conseil na youtube ezalaka te ndumba zala ndumba lesbienne tikala lesbienne pede Koba kosala ki pede eh koba na yo yaya awa kosa eza te po eza eglise te mutu na mutu ayebi koluka aya koluka kwanga na ye ndenge alingi fete bayamba mot de la fin olobi nini pa dedicace na yo. Session na bango ba injures ba insultes wana koloba wana ça fait mal au cœur mais chez la famille hein likambo soki ezali boye ba kosunga baninga soki mutu atangi kombo na bino que un tel un tel wenge ozala mua pasi okataki bakomi atangi kombo ya mutu te asala injures wana moko pe na kati Yaya esi olobi na nga na bima na decor otie na decor yango nde misu aza mobali ya generation generation na bango te decor amema nde nga po nga asala na nga maboke ye generation na ye eza biso generation ya ba decor eza ba biso omona decor komema mama wana te ezalaka te Kiambu aza na mibali na bango. Oh decor ako memo na mutuka na mona ngo normal ako mema ve FM boza generation omona to boni ba maman wana ba mataka na mituka bana bata mikie to lingi na biso nde te eh to bona biso vraiment bosana mes condoleances na bibiche muswamba akufela ye maman na ye vraiment muswamba mes condoleances à toi toute perdre mère na ye voilà merci to bandaka pe to komaka na suka vraiment na ba abonne na biso tout ya bibiche muswamba bo continuer toujours kaka na libaku malamu ya kolanda emission na bino oyo bokotikala kozala à jamais deçu na Bibiche Musuamba officiel alors biso na bino vraiment toza ensemble balobi bo continuer toujours na ko larquer na ko s'abonner comme d'habitude na Bibiche Musuamba epai wapi bokozala à jamais deçu un grand merci à Montreal babi Christian Val et pourquoi pas mon coordonateur babi Joël Joël Nzolani babi wana vraiment mokonzi na nga et puis un grand merci à Vivette Mayamba et pourquoi pas à Flore Makinis pona invitation nde tosangani biso misatu merci beaucoup quant à moi je vous quitte je vous dis bye bye.